Chau amichis de Freezy Más, para el giorno de hoy he portato un solo ejercicio el mountain climber o el escalatore, pues este es el movimiento que hacen los alpinistas cuando están saliendo de una gran montaña. Como podéis guardar, eso no puede en una pista ciclable, eso no en una de esas, porque yo este ejercicio lo voglio para lo en para lo con posiciones. Este ejercicio es para esculpir eh, el abdomen. El un excelente, un, excelente laboro su el abdomen, la gamba, la coscia, la lumbar y los brazos. Si tú este ejercicio lo repites constantemente, vas a guadañar buena forma física, agilidad en todo el cuerpo. cuesta es un ejercicio brucha gracias ¿Por qué, brucha gracias Porque aumenta el batito cardíaco. Tú lo puedes repetir eh, a una velocidad veloce, lenta, todo depende de tua condiciones o la tu capacidad física Tú puedes hacer una serie de 30, una serie de 40, Pero el giorno de hoy da Pablo voy a hacer 100, 100, 100 de seguido Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. este entrenamiento? Vamos a hacerlo, vamos a hacer este ejercicio el mountain climbing, uno de los mejores ejercicios para esculpir el abdomen no dimenticarte de que una sana y correcta alimentación es fundamental. a un poco el licor, a un poco el azúcar. No te estoy diciendo que no se si hacer. fare, si hacer fare con moderación. Da Pablo. Ok, se inicia, andiamo, andiamo Paolo con esta decesa, andiamo Paolo con esta Chesa. Ok, se va. Arribato el sole. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Este ejercicio parte de la posición de plan, gamba distesa, ginocchio vano verso al peto, verso al peto con movimientos alternato, alternato, alternato. Vamos a ver, posición de plan, posición de plan, Colpo, posición de plan, brazo directo, loco sí, directo, directo, gamba tesa. Vamos a portar el ginocchio, el ginocchio avanti, al peto, Vamos a hacer movimiento constante. Voy a iniciar el piano piano, 1, 2, 3, fin, dopo la finale, dopo cuando arriba 50, voy a aumentarle la cadencia, la cadencia. láchame en comentario per te el ejercicio más eficaz, más difícil para el abdomen para mí esto es eficaz esto labora brazo, gamba, glúteo, espalda, abdomen todo el cuerpo Ok, se inicia. Posiciones. Gamba distesa, distesa. Brazo derecho, Vamos a portarlo. Vamos a ir. Voy a hacer 100, tú puedes hacer 40, 50, lo que tú riesgas, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ah! ¡Ah! El mayor ejercicio para el abdomen. Ejercicio, ejercicio para eh, bruchar eh, Gracias. Aumenta el batito cardíaco. Pues este ejercicio es ideal eh, para meterte en forma. Como he dicho prima. Repítelo de 2 a 3 volte a settimana 4 series de 15 4 series de 20 de 50 tú mete la intensidad lo importante que tú te alenes con conciencia Láseme en los comentarios cuál es tu ejercicio più eficaz para el abdomen cuál es el più difícil de cuore Pablo